Аагүй иргэдэг би хоёр хүүхэд, нэг эхнэртэй. Миний хажууд суужаа эхнэр маань сэрэг цаана. Нөгөө нэг би таахгүй ингэ суугаад байсан. Яана зөрүү дээр ингэсэн. Зөрүү дээр юм. Тэгээ сүулт чи гарахтаа нэм арга хэрэглэх биш үү? Тэгээ хаяа нэг виз авахд нэг иймэрхүү арга бас зүгээр юм байна гэсэн чинь анаа нөө гинэр гэт нөгөө яах чагаад яалгуулчлаа. Даач баригчлаа. Тэгээ би ийм арга хэрэглэх зүгээр л би гарна гэж хартаа шүү дээ. Яа ямар яг шиг гарах юм бэ чи дээ зүгээр л тэгээд ямар тэнийг ин л гэж гараад чинь. Нос амартай мэддэгдэн бас. Яг өрөвдөлтөө хоостэй ингээд. Тэгэл тэнийг л байхгүй. Шууд <laughs> тэрүүл өдөө. <laughs> Ай таваа угаасан юм уу одоо? Өнөөдрийн хоол ямар амтгүй байна аа. Тэ TikTok миний үзэх дуртай байна. Би ингээд цухтаа бол яхас юм. Альтернатив цухтаа бол. Нэг нь. Аа за за жилийн дараа юм шүү дээ. Happy one month baby. Oh my god baby you're Ганц сар юм л байсан юм шүү дээ. За болоо. Today one year. <laughs> Өнөөдөр нэг жилийнх нь тэгсэн чинь хоёулаа тэрийг мэдтгэв шүү. Rev. Happy one year. Baby, are you almost done? Uh, babe, I'll just be a second. Аа. <laughs> <laughs> Бид хоёрт биш нүгээс бүхний дэлхийн нэтэрэл ийм байл. Ийм байсан юм уу? Гол буруут над эрэгтэй хүн л болно хажууд нь шууд аваад чинь тий энэ бол тий энэ арайч нэг жилийн дараа бас шүү арайч бас тий чи яг миний хажууд хэдэн жилийн дараас эхэл баалаа баагаагүй шүү дээ <laughs> харин шээж эхэлсэн шүү дээ go out and eat or we can um... babe you have something in your teeth Really? Yeah, like in the middle. Яг юм болсон шүү дээ одоо. Оо тэгснэ аврага хийгээд явсан. төвшин. За яг шин. Өнөөд өмнө урангаа ирсэн харсан уу? Аа, өнөртөөдөг цацж байсан. Би яг ингэж хэдий юм. <laughs> Жахан байж байгаа дөрөвчлээ шүү дээ. Ийм байлаа гэж. Атаа <laughs> бол тэгээд төвшөөд 0 авч байгаа чи битээ араар юм аа гэж юусэн хэлдэг ш. За яг шт би хэсэг байгаар өдрийг хэлдэг ш. Хэлдэг л үү? Хэлдэж шүү дээ. Арай ч ингэдүүлсэн. Аа яг ийм дагдаг. Аа ямар даваа юм. Манай харин зүрүүнд гайгүй дээ өндөр. Аа. Амар сайн агарч болох шүү дээ. Дандаа ногоо иддэг. Me too. That's okay. I won't do it again, I oh, promise. Dude, why are you always crying? I'm not crying, I'm sad. Are you on your period? No, I'm a tear. You're so annoying. I'm annoying. Eat it. No, let go, let go, let go. Илүү гоё юм шиг. Eat. Илүү гоё татна болцсон юм шүү дээ. Окей, надлаа тэгс мэдгүй. Мэдрэмжгүйс нэг. Sorry it took me so long to get ready, baby. Oh, it's okay. You look so good. Thank you. Sorry, I was getting ready. It took you an hour to get ready. Nothing has changed. You look exactly the same. Удаасаа байна. Яг ингэж хэлтэртэй. Нүрэ бодож жаарч юу ч өөрчлөлтөө үгүй. Хүлээж мүлэх болчихжээ. Аа шууд зэрэгцээ зэрэгцээл хүүхдэд та фуус тань. Зүнх мөхөө үргэлжлэл далаа муушлах юм. Төлбөр төлөхдөө ингэж аван. Тэгсэн чи одоо бид өөрсдөө яг анханасаа л яасан юм шүү дээ. Байдгаараа л байсан юм шүү дээ цөлийн удаа бийдэг юм. Ингээд хоёр талаас нь чийдэг бийдэг л болж штэ паркинг. Тийм штэ. Тийш тийм. Би анхандаа даалгавар дүүссэн шүү дээ. Одоо даадаг одоо байгаа. Тэргээр байгаа даа. Тэр чинь хин л бол хин төлөө мэдтэй. Гэтэ яг одоо эмгтэн хүнд бол бас нэг яг анханараа байх шиг тий. Ядар 5 жилийн дараах гэх юм бол бүр эмнээсээ дөрөх юм байл тий. Чамд болохоор тийм шийд юм уу? Гэтэ ер нь бол анхны киног бол чамд л 1 жил басныхан дараах шиг тийм байвал гоё дээ. Манай эхнэр даасан бай тий. Юмд барай л ажигласан тийгээ. Тэгэхээр одоо чив зэргүр 1 жил биш 10 жил болцсон болохоор тий. Энэ албаар хожигдсан юм бэлээ. Аа тэ цэглэж өгдөө гэдэг. Тэгээд дарын кино хин даах уу гэж бооцоо тэгэл ялаа л даалгав. За энийг уншаад энэ дэр сэтгэгдлээ. Сэтгэлийн газраас юм те баг насандаа бусдаас сонссон хамгийн сэтгэл мөнхсийг хүүхэд насан туршдаа мартдаггүй. Хүүхдэд хэлж болохгүй. Гүй үгс таны бодлоор зэг зэг зэг. Хүүхэд бүрт хайрыг түгээ. За болохгүй шүү. Мама баг хахад нөө ангаас юм гэж хэлжсэн гэл тэр амир үлдсэн мэт тэр чи одоо шарах байхгүй. Амар харьцуулаа ядаргаатай. Тэрний хүүхдээ хараач, энэний хүүхдээ хараач. Болохгүй шүү. Чи юундаа хайтай. Сүртэй штэ чи. Тэр гэж мэгэл. Гэхдээ зүгээр ингээ годомжинд ингээ нэг өвөл нэг би бүр тэрийг мартдаг ингээ машин суугаа явжсэн чинь нэг айгүй хүүхэд нөө амар даартан чаас тэр нэг годомжтой л хүүхдээс нөө. Тэр үед нэг таршааны хүүхдүүд гэдэгс ингээ нэг цамцаа хүмс ингээ цамцаараа жихэд дарцсан ингээ зогсож байсан. Тэгсэн чи чинь хүүхдээ хардаа. Тэгэхээр чам ямар албан боломж байна? Машин суугаад явж ийг. Тэгэхээр би үгүй одоо би тэг яах ч вэ? Гараад ингээ саарад ингээ зогсож явах гэсэн юм хайш. Яг тэр шиг тэгээд хүүхдэд эсвэл царай муутай эсвэл чи энэ дээр авьяасгүй юм байна гэдэг юм үү те чи чадваргүй юм байна. Эсвэл чи юм хэлээд хад ойлгодгүй тэнийг юм уу гэдэг юм үү те. Өөрсгөө төвшөнд авч хаа хамаагүй ярьж л болохгүй гэж бодод байна л да. Яг өөрийнхөө. Миний бодлоор хөвгдөлж болохгүй юм л нэг бусдаа нэг жишээ тавих шаардлагагүй. Гэхдээ тэгтээ яг жиштэй л юм ээ л дээ. Би харин хүүхдээ ястад л урам хугалсан ч гэдэг юм уу. Аль эсвэл нэг тийм тархан энэ төргээд таран гэдэг хүүхдэд үг нь хүүхд амар ярих тий. Имзгэлдэг. Бас туранхаа муу ялгаагүй. Би тотыг нэг нэг зодоод яалаа. Өмүүлээ амар өмүүлээд гарна. Баалгацсан чи. Би таны хүүхч юм баа үстэ. Чи амар ядгатай. Бойл нэг тиймэрхүү нэг төвөгшөөсөн юмнууд аль болох хэлэхгүй хичээдэг. А гэхдээ үнэхээр төвчээрээ бас алдагдахад нэг ганц хоёр хэлдэг байгаа. Гүсээ ойлгомжтой юм шүү дээ. За. Төвшөө баг миний өмнөөс хийлэн за чи илж. Нэгт юм бэ. Энэ бол зөв хэрүүлэн алим. Ядарга <laughs> ядарга. Одоо хамгийн карьертэй юу? Царайлгаас нь явах юм уу? ангуучлах л та. Мэдгүй би мэдгүй. Чи мэдэн штэ би чамд хэлж байсан штэ. <laughs> Би мэдгүй шүү. Би чамд хэлсэн штэ хайр зүгээр нэг нь хэлдэ. Би мэдгүй ээ. Би энэ усуудыг танихгүй бүр. Сайн за нэгдүгürt бол ангууч. Одоо инфлюенсер шүү дээ. Ер нь бол яг инфлюенсер гэж хэлэхээр болох юм гэж боддог ангууч бол. За. Угаасаа ангууч. За. 8 нэгт. 2 дугаар. Мөн хэлд нийлүү бүх эрдэнэха. Дэми. Лё. Гуравдугаар мөнхөш. Мөнхөш маань найз бодох ямар хэцүү бэ? Мөнхөш. Зэ. Дөрөвт нь дами. Гурав сүүлийн хоёр нь хамтаа авт гэж. Яг. Энэ зөвхөн царайг нь харж илж байгаа зү. Дөрөвдүгээр нэрийг битгэв адилхан лайл өгт те. Тий, адилхан өгт алаг үзээ яг. Сайхан дүүнер маанд ингээд те. Ингээд. <laughs> Өсөлтөөд ингээд ингээд 1 2 3 4 дугаар байранд эзэлж явахдаа би одоо магтаал сууж илээ. За окей. Одоо миний ээлжтэй хөл. За би нэгт хамгийн ихэнд гарсан охиныг. Э, тэг Монгол охтууд юм уу? Дандаа Монгол охтууд. Тэр одоо юугаар бол баг жийл байх шиг байна. Газ гадна заяа. Тийм нэг бото төрөх илүү сайтай гэдэг талаас нь. Байр эзлүүлж байгаа шүү. Байр эзлүүлж байгаа шүү. Бид тэ хардаад гүгээд. Тэгээ дараачих нь юм гэлээ. Энэ нөгөө нэг нэг бүжилдэг охин. Зээлж аягүй хөөрхөн гэдэг. Бид амьд нь харж байгааг үлдээ. Аягүй намхан. Маа дэлгүүн амар хартай. Яа н ямар ямар гоорц юм бэ? <laughs> Тэгээд хайвтай. Ямар юмтэй санагдтыг харъя. Дараагийнх нь буйна. Буйна. Тий. Барсагийн бас хөдөн өгөөсдөг юм болохоор арай сэтгэл дүйг юм уу? Гадаад явж гадаа шууд юм. Би чи яг дараалал байгаа юм шүү. Яг э, над үзүүлснээр. За 3 дугаарт jail. Тэгээд 4 дугаарт бүжиг. Бүжиг биш үжиг. Эхнийх за энийг сонгоч дөөр. Өөр хин байна өө. Тэгээд 2 дугаарт буйна. Энэ охин. Тэгээд бас ингээд харах юм бол уулзах юм бол бас ондоо өгдөг те. Хичээгээ дуусах хөөрхөн л юм биш. Яг буйна. Jail хоёрын хин илүү зэрэлэг вэ? Миний бодлоор JL амар сарил. Жишээ нь бол хүмүүс зургаар намайг харчаад бол нэг хоошудгүй. Эсвэл хүмүүс нь яг оргуу байх шиг. Шидэс тээ. Бидний гэр бүлд угаасан бохоо нэг тийм фото гинэ шнэ. Ирээдүйг оруулаад ирсэн. Амар зүтгэж оруулаад ирсэн. Гэр бүлээр нөө уурж уурлаад бох гэр бүлээр. За нашир нашир нашир нашир нашир нашир. Төвшөө ах энэ энэ контентыг найруулах та. Гэтэ өөр хөх юм байна. Хүмсэг хүмсэг нь бол зүгээр минийх шиг Ирчүүдийн зураг харуулад өөрөө хардах нь уу, эмэгтэйчүүдийн зураг харуулад дөлгөө хардах нь уу гэж бодсон байх л да. За хардалт бол одоо хүний бас нэг нь одоо тийм юу гүүштэй бичээстэй хөөх охин харах хүү хайра хайра тэр хардаа одоо ракшн юм уу да гэдэг шиг те даанч тийм юм болонгүй Тэгэд хардталтайг бол яг дооц хэмжээ байх хэвээр бүү тэр өгцгийнэ гэл хартахгүй шүү дээ яа тэгэл хар гэд нүд заяц ийм сайхан охтууд, залуучууд байхад бас нөгөө нөөсөө халамж хайрыг хүссэндээ бас хартаад ээж болно шүү дээ. Хосоороо тэр бүгдийг тэ харж одоо ингээд хоёул хоёулаа гоё тэр гоо сайхныг ярилцж байгаа бол энэ өөрөө айгүй гоё юм байна. Одоо арай болох юм шүү. Тэгдүү илүү. Бүгштэй. Чи ихтэй тэгэлсэн мэт нэг юм их тэр их чи хардаа. Тэр чи чи бүр байн байн. Ингэчээ бүр. Очихыг. Гэтэ би чим заримаас нь бүр илүү гарцсан биз дээ гэсэн шүү дээ. <laughs> Өөрийгөө тоолох гэсэндээ те юм болгонд нь оролцоол. Тэрийг бас нэг талаараас хардталт гэж хүлээж авч байна. Тэртээ 2010 <laughs> тэтэн онд төвшөө нэг загвар өмсөгч рүү сайхан бүсгүй шүү гэж битсэн байсан байдаг юм аа. Хотлаа. Одоо хотлаа. Тийм аа яг нүгтэй. Төвшөө бүр сандар чандраа жигнэс өвчсөн юм шүүстэй. Ингиж ачаад ингиж нэг харчаад. Айгу гоё ихч байсан за чи одоо болоо штэ л гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр ихтэй айгүй гоё ихч байсан. Тэр ямар одоо мартчихжээ. Тухайн үед нэг юм гоё биелтэй л ихч байсан нэг юм. За ийм л хавтаа юм шүү дээ. Шүү сонир болдгоо шүү. За за нэг иймэрхүү. Тийм болоогүй шүү. Дараагийн нүрэлтэл баяртай. Баяртайгч. Бай бай. Бай бай гэж дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баяртай. Бай.